सिआइसी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सिआइसी भनेको के हो रबरको सानो पाइपको मद्दतले आफ्नो मूत्र थैलीबाट सफा तरिकाबाट पिसाब निकाल्ने प्रक्रियालाई सिआइसी भनिन्छ पोजिसनमा आउने साबुन पानीले हात राम्ररी कम्तीमा तिस सेकेन्डसम्म धुने सफा कपडाले हात पुस्ने सिआइसी पाइप र जेली तयार गर्ने पुनः साबुन पानीले हात धुने र पुस्ने सिआइसी गर्ने सिआइसीका सामग्री सफा पानीले धुने र सफा कपडामा राखेर रा सुकाउने सिआइसी गरिसकेपछि साबुन पानीले पुनः हात राम्ररी धुने यस कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन बिरामी तथा उसका सहयोगीले सिआइसी गर्दाका समयमा पन्जा र मास्क अनिवार्य लगाउने साथै हात पटक पटक धुने पन्जा र मास्क प्रयोग गरिसकेपछि सुरक्षित रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने